ви побачите, так як з доброї проповіді, ви будете представляти, ви перш за все переконаєте себе самі. Ви знаєте, що добрий проповідник, якщо є добра проповідь, Навіть ну, сам повірить. він він проповідує сам до себе. Форма at the hundred things that we want and we evaluated where З моєї власної досвіду, тому що я є задіяним в комісії у справах мирян, тобто ми, я просто бачу, що у нас проводяться регулярні зустрічі, але у нас перше питання було обмін досвідом, тобто як на місцях, тому що в кожній країні є своя специфіка, скажімо. Франції люди скаржаться, що люди не активні. людей треба заохочувати, людей треба якось підштовхувати. В нас в Голландії є навпаки, тому що в нас люди є дуже активні, дуже організовані. Тобто, може, я десь поділився, я навіть пробував зрозуміти для себе, чому так. Тобто мене питали, чому я я не знаю. Просто ну, якась така специфіка. Тобто такі пункти просто побачити, власне, ну це трохи як кажуть, це стратегія. Вона я до неї причетний був, це така трошки десь і там часточка, і просто побачити, як воно імплементується. Ну крім того, мені дуже цікаво, просто я знаю дуже багатьох людей вже так з багатьма в мене є такі дружні стосунки, тобто дуже приємно спілкуватися. Повертаюся додому завжди натхненний, окрилений. І ми дуже раді, що дійсно і оці, і молодь і всі громади збираються до цього процесу будування е, громади, будування навіть кожної сім'ї, родині при кожній громаді. Е, в нас подібне, бо владика працює для цього, щоб іменно кожна парафія і громада брала участь в житті церкви, щоб вони були відокремлені. І є навіть ну з цим зустрічаюсь не вперше, а але навіть наоборот радий, що в нас навіть так як у вас, а у вас так як у нас. Е, більш більше мирян, ніж я думала, будуть заангажовані. Я насправді заангажовані в комісіях. Ем, це такий позитивний момент. Справа в тому, що в Україні дуже е, це якось складніше ре, ре, реалізувати, оскільки є відмиряння певне очікування. Е, вони вони бачать себе більш пасивними е, в справ таких справах. Тому я тут була ну подивована побачити багато ну насамперед молодих людей, е, тому що е, трошки була така в мене е, картинка е, в голові, що м, переважно е, коли йдеться про греко-католиків за кордоном, це це старші люди, які е, зазвичай е, складається таке враження, не не, не, не зуміли привести своїх е, дітей до церкви, але в, е, в них є певна ностальгія ностальгія, можливо, за минулим, і тому вони якби тримаються церкви. Тут я побачила молоде обличчя церкви. Благословенне віднині до віку. Благословення Господні на вас, то благодаттю і чоловіку любім завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.